cekalul longko kalongko tol papchange Sunyin nye pilun yu un kete, pel topel Falke Liancáforo Ruku Moyo Fuso Lipang, Chonyokin Tuli Tuli Troiku Kuwu Changulku Chang Komofun Like Luku Rinkoi Pali-pali Namun Jangan namun furi, Anue